Comme Je vous que c'est Comme je tout à l'heure, j'invite aujourd'hui Nathalie Perrin-Gilbert, maire actuelle du 1er arrondissement avec son équipe et qui se présente pour les élections législatives. Nathalie Perrin-Gilbert. Alors en France, quand on prétend vouloir siéger euh, à l'Assemblée nationale, on ne refuse pas un perchoir. Alors j'ai vu euh, comme un bon signe l'invitation euh, de la crieuse publique, de notre crieuse publique de la Croix-Rousse, à rejoindre le sien de perchoir, malgré mon trac. Donc je suis là et je vais vous proposer un petit jeu. Alors elle nous a déjà mis la crieuse... Elle en, en condition, donc on, va continuer. Alors, dans ce jeu, vous êtes toutes et tous ici des députés, députés de la nation. La place des tapis, c'est l'Agora, c'est l'Assemblée nationale. Vraiment vous sinon vous pas. Je suis au perchoir, ça veut dire que j'ai été nommée présidente de l'Assemblée nationale. Donc on est bien d'accord, c'est un jeu de politique fiction. <laughs> Jamais, sous la Ve République, une femme n'a été nommée présidente de l'Assemblée nationale pour information. Et aujourd'hui, un député, c'est quoi en 2017 en France C'est d'abord un homme, puisque moins de 30% des députés sont des femmes encore aujourd'hui euh, dans notre pays. Vous êtes donc tous députés. Et si je suis présidente de l'Assemblée nationale, c'est qu'une majorité de députés de gauche a été élu le 18 juin 2017. Oui, oui, on imagine, voilà. On peut que ça. On a les intelligents, les écologistes, les socialistes, alors les vrais, hein, pas, euh, pas Valls, El Colomb euh, et j'en passe. Les communistes, hein, les militants d'ensemble, les insoumis, les citoyennes et citoyennes de gauche, eh bien, se sont unis pour le premier et le deuxième tour des élections législatives, le troisième tour. Et du coup, on a gagné l'Assemblée nationale et on a renversé le gouvernement Macron. Il y a donc un nouveau gouvernement d'union de la gauche et une nouvelle assemblée dont vous faites partie, élus donc de la nation. Alors je vais vous demander de faire comme à l'Assemblée et de vous déplacer un peu. Donc on va, créer un premier groupe, un gros groupe à gauche et un petit groupe, un petit groupe à droite. Alors voilà, je vais vous demander de... <laughs> Voilà. Mais alors si vous votent Macron, ils savent pas où se mettre, mais il faut choisir. Vous passerez à gauche tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, on va vraiment séparer les deux groupes, monsieur, merci. dans le Non mais alors attends. c'est bien. Il vous rester à droite. Merci. Voilà, ça y est, on là. C'est bien là. C'est mieux C'est bien. Très bien. Alors, je vais vous proposer dix premières lois ou dix premiers engagements que nous allons prendre tous ensemble dans une Assemblée nationale de gauche. Première consultation, premier engagement, une consultation des députés l'État français demande aux députés de l'Assemblée nationale de se positionner enfin face aux accords transatlantiques, le CETA, le TAFTA, le TTIP. Donc en tant que président de l'Assemblée nationale, je vous demande de voter qui est contre les accords transatlantiques et les rejette. Eh, qui est pour les accords transatlantiques Qui s'abstient les accords transatlantiques sont rejetés. Deuxième acte posé par une Assemblée nationale de gauche. La loi travail, ayant été imposée sans consultation ni respect des députés des organisations, et des organisations syndicales et des citoyens, la nouvelle Assemblée se prononce sur l'abrogation de la loi El Khomri. Qui est pour l'abrogation de la loi Qui est contre Ah, c'est difficile, hein Ils s'abstiennent beaucoup à hein, Ils s'abstient La loi travail est abrogée et la consultation va reprendre. Merci Suppression de l'article 49.3, ça va avec la, précédente. Pour que le gouvernement ne puisse plus imposer sa politique face au Parlement, qui est pour la suppression du 49.3. Qui est contre Qui s'abstient On fait l'unanimité, c'est la Croix-Rousse. Quatrième acte. La lutte contre le réchauffement climatique est une priorité. Le gouvernement propose une loi pour sortir du nucléaire progressivement d'ici 2050, avec une première étape en 2025. Avec dès ce mandat la fermeture des réacteurs les plus anciens et d'ici 2025 atteinte d'un mix énergétique composé à 50% d'énergie renouvelable. Qui est pour la fermeture des réacteurs les plus anciens, notamment Fessenheim, et la sortie progressive du nucléaire qui est pour Qui est contre cette sortie s'abstient Adopté. Dans le même ordre d'idées, l'eau, l'air, la terre sont nos biens communs. Ils sont rares, ils sont précieux, ils sont fragiles, il faut les protéger. Les députés votent pour inscrire dans notre Constitution la protection de ces biens communs essentiels que sont l'air, la terre et l'eau, et inscrit le droit à l'eau également dans la Constitution. On ne pourra plus fermer les fontaines publiques. Ça me rappelle quelque chose sur Lyon. Hein. Cinquième acte. Afin d'assurer et de reconnaître la dignité de chaque citoyen et citoyenne, nous augmenterons d'au moins 10% dès cette première année l'allocation vieillesse et l'allocation adulte handicapé. Qui est pour Qui est contre Qui s'abstient Personne n'est contre la dignité humaine. Je vous remercie. Elle est adoptée. Sixième acte, pour lutter contre les classes dans les écoles surpeuplées, pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage, nous créons 40 000 postes d'enseignants durant ce mandat. Qui est contre Qui est pour Qui s'abstient La loi est adoptée. Septième acte, parce que les services publics, locaux et nationaux, et notre poste juste à côté, sont le ciment de notre territoire et de notre société parce que ces services publics, ce sont aussi et d'abord des femmes et des hommes au service de notre pays. Nous vous proposons un texte de loi qui revalorise le rôle de ces hommes et de ces femmes, reconnaît pleinement leur métier et leurs compétences au service de l'intérêt général. En conséquence, la loi prévoit la revalorisation du point d'indice de la fonction publique, qui est pour on a parti avec. Qui est contre Qui s'abstient La loi est adoptée. Pour lutter contre la crise du logement, le gouvernement veut favoriser et soutenir les projets d'habitat coopératif. Les citoyens qui le souhaitent peuvent être aidés à concevoir, créer et gérer leur habitat. Parallèlement, les communes qui ont mis en œuvre la loi prévoyant l'encadrement des loyers, ces communes seront aidées de manière conséquente par l'État dans le financement de leurs futures opérations de logements sociaux, qui est pour ces mesures incitatives à un habitat adapté aux besoins et aux revenus du plus grand nombre, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Le gouvernement s'engage à soutenir le régime d'assurance chômage des artistes et techniciens intermittents du spectacle, à développer les ateliers et résidences d'artistes dans les lieux temporaires inoccupés, comme le NVA, à promouvoir l'éducation artistique et culturelle à l'école et en dehors, à revitaliser le réseau des MJC et des liens entre culture et éducation populaire. Qui est pour cette loi pour le partage de la culture Qui est contre qui s'abstient Elle est adoptée. Le dixième et dernier acte de cette première euh, session parlementaire. Le nouveau gouvernement soumet à l'Assemblée nationale une vaste loi de lutte contre toutes les discriminations. Dans cette loi, on trouve premièrement l'abrogation du délit de solidarité, l'égalité salariale entre femmes et hommes, le développement des plannings familiaux sur l'ensemble du territoire, le développement des appartements et structures d'accueil d'urgence pour les femmes victimes de violences interfamiliales, un statut adapté à la protection des lanceurs d'alerte dans l'entreprise, la délivrance de récépissés à l'occasion des contrôles d'identité, une sévérité accrue face aux actes et propos homophobes et racistes. Qui est pour cette loi contre les discriminations Qui est pour qui est contre Qui s'abstient Elle est, adoptée. <laughs> Et voilà, dix premiers actes posés et votés par un gouvernement et une assemblée nationale de gauche en France, si vous aviez encore des doutes sur la différence entre droite et gauche. Dix premiers actes qui pourraient être réalité et auxquels je m'engage en tout cas en tant que futur député dans cette circonscription. Dix premiers projets pour lesquels je voterai à l'Assemblée nationale, si par vos votes les 11 et 18 juin, eh bien la gauche pouvait se redonner du pouvoir au Parlement. Dix premiers actes qui sont possibles si l'on veut bien sortir de certains schémas traditionnels, si on ne confond plus développement et croissance, et si on dirige nos politiques publiques vers des priorités qui sont l'économie sociale et solidaire, les énergies renouvelables et les circuits courts, créateurs d'emplois, le développement des services publics en proximité, le soutien au secteur éducatif, culturel, aux soins à la personne, des secteurs, je le disais, qui seront créateurs d'emplois, y compris non délocalisables. Ce n'est pas seulement un changement de programme, c'est un changement de paradigme, car ce n'est pas seulement une crise que nous traversons, mais bien un changement de monde, un changement de monde qu'il faut accompagner. Je vous remercie. assez participative, la concertation avec les citoyens et les citoyennes est un point de départ essentiel à votre mandat de maire avec toute votre équipe, hein. maire du premier arrondissement. Comment pensez-vous réaliser les mesures de concertation citoyenne sur la deuxième circonscription et du groupe citoyen-citoyenne que vous proposez d'amener à l'Assemblée nationale Si vous êtes élu, vous entendu ce Alors, euh, souvent, on considère en France que la démocratie, c'est les élections. Pour nous, hein, euh, avec Aline, Aline Guittard, ma suppléante, et puis toutes celles et ceux qui sont euh, à nos côtés, ça ne va pas se terminer le 18 juin. Ça va commencer le 18 juin au soir et le 19 juin. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement nous qui irons à l'Assemblée nationale, notre propos mandat, comme un élu local d'ailleurs. Ça veut dire que le mandat ne lui appartient pas. Il appartient d'abord aux électeurs et aux électrices. Ça veut dire rendre compte. Rendre compte régulièrement à celles et ceux euh, devant qui nous avons été élus, devant qui nous avons pris des engagements. Alors c'est vrai qu'en tant que maire, j'essaye le plus possible et en, gros deux, euh, une fois tous les deux mois, avec notre équipe, d'aller sur différents quartiers de l'arrondissement et d'aller parler avec les habitants et les habitantes, pas, pas avec un, ordre du jour déjà convenu, mais à partir de vos questions. En tant que députée, je veux euh, aller sur les différents quartiers de la circonscription de, toutes les semaines et être à la rencontre euh, des habitants et des habitantes de la circonscription. La deuxième circonscription, c'est le premier arrondissement, le quatrième, c'est plusieurs quartiers du 9e arrondissement, la Duchère, Saint-Rambert, Vèze, le Vergoin, les Quetzones, Et puis c'est toute la partie du second qui se trouve entre le premier et euh, l'échangeur Perrache Place Carnot. Et l'idée, c'est... Euh, bah, actuellement, j'ai une locomobile, hein, un local de campagne mobile. actuellement, il date à la Duchère. Et c'est peut-être de la même manière nous déplacer dans les différents quartiers pour continuer à être euh, à votre écoute. C'est aussi publier l'usage, la nature et le montant de mes frais de député. C'est également vous associer, pas seulement rendre compte. C'est ce qu'on appelle la cofabrique de la loi. Alors il y a plusieurs propositions. Déjà, il y a une plateforme numérique qui existe déjà, qui s'appelle Parlement et Citoyens. Il y a déjà des députés comme Isabelle Attard qui utilisent cette plateforme pour associer les citoyens et les citoyennes à leur travail législatif. Soit un travail d'amendement sur des projets et propositions de loi, soit pourquoi pas un travail de rédaction euh, d'une loi avec d'autres députés euh, de gauche. Et on peut tout à fait, par cette plateforme numérique, associer les citoyens à cette participation et à cette co-rédaction. Ça peut être également en complément, et parce que tout le monde euh, n'est pas euh, à l'aise avec ces outils, euh, créer des ateliers législatifs, des ateliers d'écriture législative, là aussi sur les différents quartiers de la, de la circonscription, et vous soumettre des propositions, les travailler, les réécrire ensemble ou les écrire ensemble. Donc ça, c'est un engagement que je, que je porte, que je tiendrai, pour que justement vous puissiez être associé euh, à la, fonction euh, du député. C'est également l'usage de la réserve parlementaire. Chaque député aujourd'hui en France a une réserve parlementaire, c'est même pas une loi, c'est une us et coutume de notre euh, République. Cette enveloppe, elle est d'environ 100 à 130 000 euros par an. D'habitude, les députés la distribuent un peu comme ça, c'est un peu du saupoudrage, c'est un peu du clientélisme. Alors ils disent à euh, qui, ils ont subventionné, mais ça reste leur enveloppe. Et pourtant, ce n'est pas de l'argent de poche, c'est de l'argent public. Donc ce que nous proposons, c'est un cahier des charges clair à partir des priorités. Et au vu de ce que j'ai dit, vous voyez un peu quelles sont mes priorités. Et à partir de ce cahier des charges, les associations, mais aussi les groupes citoyens et aussi, pourquoi pas, des mairies d'arrondissement pourront poser, et des conseils de quartier et des associations d'habitants pourront poser des projets. Et ce que nous proposerons, c'est un vote de l'ensemble des habitants de la circonscription. Là aussi, un vote par Internet. Ça existe et aussi assez facile aujourd'hui de, l'installer. Et puis aussi, pourquoi pas, lors d'assemblées euh, publiques, dans chaque euh, quartier, euh, la présentation et le vote sur ces projets. Ça veut dire que la députée ne fera finalement que soutenir les projets que nous aurons décidés ensemble. Et ça ne sera pas un choix que je ferai personnellement pour en vue de tel ou tel euh, intérêt euh, éventuel. Voilà par exemple quelques propositions sur la manière... Ah oui, j'oubliais, je veux aussi créer un, conseil de euh, circonscription des jeunes. L'idée c'est d'aller rencontrer tous les proviseurs des lycées, publics et privés, d'enseignement général et, technique et d'enseignement professionnel et de proposer que des jeunes lycéens, en gros de 15 à 20 ans, forment un conseil de circonscription ça veut dire qu'on va tirer au sort, y compris pour des raisons d'équité entre celles et ceux qui prennent plus ou moins bien la parole, qui sont plus ou moins à l'aise dans leur classe. On tirera au sort parmi les volontaires, bien évidemment. L'idée, c'est d'avoir un conseil qui respecte la parité garçon-fille et qui respecte la proportionnalité du nombre d'élèves de chaque établissement dans la circonscription. On sera autour d'une quarantaine de jeunes, avec deux propositions. C'est utiliser 10% de la réserve parlementaire, en gros 10 000 euros, pour aider ces jeunes à monter un projet concret à l'échelle de la circonscription. Ça peut être un projet culturel, un projet sportif, un projet humanitaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils auront à travailler ensemble et à monter ensemble ce projet et à le réaliser. Et ils seront soutenus par ça, pour cela, par euh, mes attachés parlementaires et par tous les services qu'on pourra euh, solliciter. Et puis l'idée aussi, c'est de les représenter déjà à l'Assemblée nationale. Ces jeunes qui ne votent pas encore, et même parfois quand, euh, ils ont dépassé 18 ans, ils ne votent pas parce qu'ils ont l'impression que ça ne les concerne pas et que ce n'est pas pour eux. Et donc l'idée, c'est de leur présenter, en début de session parlementaire, les projets et propositions de loi qui vont être soumis à l'avis des parlementaires. Et leur dire là-dedans qu'est-ce qui vous intéresse, sur quoi vous avez envie que nous travaillions, et élaborer avec eux euh, un travail sur ces lois, pourquoi pas des amendements ou pourquoi pas carrément des propositions de loi ou, euh, ou des questions. Il y a les, les séances de questions orales à l'Assemblée. L'idée, c'est que ces jeunes puissent interpeller le gouvernement par ma voix sur les sujets qui les intéressent. Voilà un petit peu la manière de ne pas être seul à l'Assemblée, mais avec vous. le fait d'être au niveau national, comment ça va vous permettre d'agir euh, par rapport à la ville de Lyon elle-même Alors, déjà si je suis euh, élue députée, je démissionnerai de mon poste de maire d'arrondissement. Et aujourd'hui, euh, cette équipe, elle est belle, elle est prête. En 2014, nous avons amené en mairie du premier 10 hommes et 10 femmes de gauche. Sur ces 10 hommes et 10 femmes, 7 sont des citoyens non encartés, au front de gauche, le Parti communiste, ensemble, le Parti de gauche, aujourd'hui France Insoumise, et tous ensemble, nous travaillons de manière unie autour d'un même projet. Et ce projet, c'est 10 élus l'a l'amener jusqu'au bout en 2020. Et ce qui est important aussi, c'est de dire que sur ces 10 élus, les, les 8 n'ont jamais été élus auparavant. 8 sont des habitants et des habitantes qui, en 2014, ont été élus pour la première fois. Ça a été leur premier mandat. Et pendant 3 ans, Finalement, ces élus, nous les avons accompagnés. Euh, Jean-Pierre et moi, qui étions, euh, deux vieux élus, mmh. euh, sur la manière de travailler avec les services, comment aussi on conduit des projets politiques. Bref, on leur a passé quelques techniques. Ils nous ont aussi pas mal bousculés et ça c'était bien. Mais aujourd'hui, cette équipe, elle est prête. Donc je, passe, je passe le relais en mairie du premier en toute confiance et je sais qu'ils ne trahiront pas la parole et le projet commun que nous vous avons présenté en 2014. Donc ça veut dire que je pourrais me consacrer au niveau national en début de semaine, en gros c'est du lundi au mercredi soir ou jeudi matin, et du jeudi matin au samedi soir sur la circonscription ici. Ça veut dire aux côtés des habitants, des associations, mais aussi des élus de gauche qui au conseil municipal aujourd'hui n'osent pas s'exprimer, qui en conseil d'arrondissement, à part le premier arrondissement, n'osent pas s'exprimer. C'est à un moment donné donner ce courage-là et cette force collective pour qu'on puisse, à certains moments, voter contre des propositions de délibération qui nous sont faites à la ville de Lyon ou euh, à la métropole, et puis surtout être une force de proposition. Être une force de proposition pour qu'enfin, par exemple, la ville de Lyon euh, se soumette à la loi qui prévoit l'encadrement des loyers. Quand on voit aujourd'hui qu'à la Croix-Rousse, euh, les jeunes couples ne peuvent pas acheter, les personnes qui sont locataires ont du mal à se maintenir, Effectivement, l'encadrement des loyers permettra euh, de juguler cette, euh, ces augmentations. On l'a déjà proposé de façon pas assez forte, la ville n'a pas suivi. À un moment donné, voilà, c'est ça, c'est pouvoir aussi faire en sorte que la loi PLM soit enfin appliquée à Lyon. C'est-à-dire, la loi PLM, c'est une loi qui prévoit que les mairies d'arrondissement puissent gérer en proximité les bâtiments, par exemple les écoles, par exemple la bibliothèque de quartier, par exemple les gymnases, par exemple les salles associatives, par exemple les bains-douches, eh bien, euh, la loi nous permet de les gérer dans la proximité. C'est-à-dire que les demandes des parents d'élèves, de travaux dans les écoles, au lieu de faire un circuit qui passe par l'école, la mairie, les services, euh, l'adjointe à, à l'éducation, puis le maire de Lyon, et ensuite ça redescend, et généralement on met trois ans pour réussir à changer une fenêtre dans une de nos écoles à Lyon. Et l'idée, c'est de raccourcir tout ce circuit de décision et que les élus d'arrondissement, qui sont des élus de proximité, puissent améliorer le fonctionnement. Ça veut dire aussi euh, ne pas se laisser imposer dans nos crèches municipales la vente de places aux privés. Ça sera aux mairies d'arrondissement de décider des règlements d'admission des enfants dans les crèches. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, 10% de nos places en crèche ont été euh, sous-louées aux entreprises privées de crèche. C'est des exemples très concrets que nous pourrons ainsi euh, empêcher euh, effectivement avec un lien plus fort et un pouvoir plus fort entre des équipes municipales et d'arrondissement local et des députés qui, à Lyon ou à Villeurbanne ou ailleurs, euh, portent des propositions de gauche. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il fait chaud et puis je ne vais pas monopoliser le perchoir. Donc du coup, juste ce que je voulais vous dire, c'est que le 29 mai, alors vous savez, on a déjà fait un débat public euh, place euh, Tabarro avec Raphaël Glucksmann. On refait un débat public aussi en plein air sur l'esplanade de la Grande Côte, pour les Croix-Roussiens, l'esplanade du Montana. Et donc, c'est lundi soir à 19h. On, va débattre de démocratie et contre-pouvoir, indépendance de la presse, moralisation de la vie politique et défense des lanceurs d'alerte. Edwy Plenel, fondateur et journaliste de Mediapart, sera présent ainsi que Nicolas Barrican, fondateur de Médiacité, on aura un lanceur d'alerte qui est dans l'entreprise Vortex. Vortex, c'est quand même l'entreprise qui ose ubériser le transport des enfants handicapés. Lanceur d'alerte sera présent, euh, ainsi que Stéphane Saképé, qui est le délégué régional d'Anticor, une association qui lutte contre la corruption euh, de la vie politique. Et donc nous serons à 19h sur l'esplanade pour débattre ensemble. Et le 30 mai, nous serons sur la place de la Croix-Rousse. Et là, ça sera une soirée de campagne où nous pourrons débattre ensemble, parler ensemble, sûrement aussi plus longuement aujourd'hui. qu'aujourd'hui. En plus, à 19h, il y aura peut-être un soleil euh, un, peu moins, fort. Et puis, quand, comme on aime ça, on pourra aussi chanter et danser jusqu'à 19h avant les interventions et le débat. Ça sera la chorale des chants sans papier, donc des hommes et des femmes qui militent pour la protection des demandeurs d'asile et ensuite, à partir de 21h, ça sera David Suissa lui-même qui nous fera chalouper sur la place de la Croix-Rousse. Je vous y attends et je vous remercie.